сонымен ұнайт шоу жобасында алғаш рет қыздардың намысын стендап жанрында қорғайтын айым бақытжанқызы стендап қошеметтеріңізбен кәне. Shake that Go ahead, put your back into it. Do your thing like it ain't nothing to win? Shake, shake, shake that ass. Go, go, go. 50 in the house, bam. Osh. Алдарыңызда Қазақстанның мастер спортасы Бақытжан қыз Мен спортқа қалай келгенді айтып кетейін. Мен негізінде 6 сыныпқа дейін гимнастка болдым үлбіреген аққу мойынды нәзік қыз едім сөйтіп двордағы қыздардан өлт таяқ жегеннен кейін папам алды да ой әкең деді да каратеге лақтырып жіберді сөйтіп каратеден таяқ жедім ғой мен сөйтіп папа бұл болмайды деді бұл үйдегі жалғыз қыз бұны еркек құсап тәрбиелеу керек бұны деді сөйтіп жарайды жарайды дедім сөйтіп алды малға салып жіберді ғой жүрдім мен не істеп анау қой кезегі малдың астын тазалау шөп ору шөп жинау оны көрді да айтты бұл болмайды деді бұны қыз қылып тәрбиелеу керек деді папамен қатарласып отырып үйдің тірлігі ыдыс аяқ жуу тамақ істеу шек қарын ашу үйретті ғой шек қарын ашу деген не екенін білесіңдер ма иісін білесіңдер ма кайф иә аромат қой анау кетпей жүреді ғой кәдімгідей сөйтіп папа маманың ортасында жүргеннен кейін гибрид болып өстім ғой гибрид реально оны түсінбей жатқан шығарсыздар не ол гибрид деген гибрид деген мынандай бір топтың арасында бір әдемі қыздар отырады ғой бір соның ішінде ең онша емес отырады ғой вот сол мен шын айтамын и жаңағы клубта бір қызды көресіздер ғой сөйтіп мә қыз әдемі екен барып қарындас таныспадық па деп көндіріп көндіріп үйге алып кетіп бара жатасыздар ғой сол кезде мына жақта мен шығамын ей айгүл қаяққа кетіп бара жатсың мына жақта жігіттер бәрі онша емес жүр қайттық үйге деп алып кетіп кайф қыз мен ғой сол және де және де бүйтіп көшеде бір әдемі қыздар көресіздер ғой сол кезде айтады мә мынау темекі шегіп тұр ғой дейді да е болмайды деп ұрсып ұрсып ана қызға темекіні қойдырып кетеді маған келген кезінде е брат темекі бар ма деп сұрайтын мен реально шын шыны тағы да айтып кетейін менің атым айым бірақ өзім атым өзіме ұнамайды неге десеңіздер менен қандай айым шығады менен максимум толған ай шығады ғой е толғанайды қоя салмай ма деймін да е ол онша емес нормально ол негізінде менің атымның алдына есім алдына любой әріп қойсаңыздар любой сөз шығады ғой жоқ қара реально б байым тағы қандай не бар с сайым б байым айтып қойдық с сайым майым тағы қандай бар қ қайым бар артур райым тағы бәрі келе тура айтып тұрмын ғой мені о ұяйым шу <laughs> я им нормально нормально жоқ шыны керек бәрі келе береді менің есімім атына сол маған ұнамайды да ол ше Еші еще да бір айым бекен ай күнім бекен ай мә бәрі айтып қанымды шық қойыптар ғой ә шын шын әңгіме бұл негізінде тағы да маған сенбейді сен қақтағы сенен спортсмен құдай ай сенен максимум сумайыз шығады ғой дейді ғой жоқ мен кәдімгідей каратистпін мен кәдімгідей сенбейсіздер ғой иә бір любой жігіт шығыңдаршы мысалы жүрші бірге сен балам білемін мен жүр иә жүр иә жүрсейші жүр жүр бірге көмектесесің маған реквизит бола ма әдемі шықса әдемі мынаны басыңа қой мынаны басыңа қой сөйтіп құдайынан тіле бұл бұл трюктің ерекшелігі менің багажкаға бүгін алғаш рет деуім рахмет қыздар сендерге айтар ақылым баклажкаға тимесеңдер тимеңдер байға самый главное тиіңдер сіздермен бірге болған бақытжан қызайым айым бақытжан қызы керемет айым бақытжан қызы стенд ап Baby, here we go through. All the gangsters around know my whole crew. We hold it down like we supposed to. Nigga, you can front if you want. We be popping them things. Baby, here we go through. All the gangsters around know my whole crew. We hold it down like we supposed to. Nigga, you can front if you want. We be popping. общий барлықтарыңызға алдарыңызда қазақстанның каратеден мастер спорта сұтыр. тұр бақытжанқызы айым достар менің жасым 24-те мен бойдақтым. Бәріқтарымыз соцсеттерді отырамыз ғой ә? вот сол жерде семейіне положение деген бар Семейный положениеның астында в активном поиск деген бар маған сол в активном поиск дегенде ауыстыру керек прям срочняк кету керек маған кету керек кету керек алып қашып кетші мені деген баған статус керек болып жүр маған ше неге десеңіздер 24 жас дегеніміз ол қызға болт, отырып қалды деген сөз шын ғой иә қыздар иә иә вот и мені үйдегілер всегда айтады маған ше күніге үйден шығып бара ба үйден келе жатам ба е не байға шыққан жоқсың ба не кетсейші үйден отырып қалдың ғой біздің мойнымызға кет құры деп айтады маған мысалы туысқандарым вообще ода шанс жоқ ол болды отырып қалды ол негізінде мен жігітпен жүргім келеді мен байға шыққым келеді менің просто маған жігіттер қарамайды спортсмен қыздарға қазір жігіттер вообще қарамайды неге десем өткенде сұрап көрдім бір екеулерінен ше е неғып қарамайсыңдар десем е қыз деген нәзік болу керек қой дейді да боевой искусствомен заниматься ететін қыздар уже болмайды жараспайды дейді да е оның барлығы отмазка так ондайды айтатын жігіттерді черт жігіттер деп айтады мысалы салыстырып көрейік та мені и няшка қызды да вот реально ғой салыстырайық давай иә красавчик бар ғой ше вот вот сол қыздарға гүл алып беру керек қымбат ресторанға апару керек та маған донерка да жетеді ата еще еще ол қызды алып үйіне шығарып салу керек мен шығарып салудың қажеті жоқ мен надо будет өздеріңді ақ шығарып сала аламын еще қыздарда анау қыздармен кетіп бара жатқан кезде қараңғы көшелерден қорқасыңдар ғой менен қорқудың қажеті жоқ менімен смело жүре бересіздер біреу әу дейтін болса өзім ақ сықырып жібере аламын атаге еще ең ұнамайтыны вот барлық жігіттер модель қыздарға қызығады фигурасы тоқсан алпыс тоқсан қыздарға ә, олар ұзын маникюр жасалған тырнақтарымен сендерге манта жасап бере алмайды олар нан илеп бере алмайды олар ет асып бере алмайды отын жарып бере алмайды олар машинаның дөңгелегін ауыстырып бере алмайды олар тырнақтарымен жігіттер сендерге айтарым модель қыздардың подкаблучнигі болғанша мен сияқты қыздардың отағасы болып жүріңдер және де осы естіп жүрмін барлығы айтады е айым сен конечно образ ғой сен ешқандай спортсмен емессің сен дейді да маған е мен каратисткамын шын айтамын мен сенбейсіздер ғой иә осы залда мен мен деген жігіттер бар ма бір бір бала шықсыншы шықшы красавчик қошеметтеп қояйық реквизитті бола ма мына тақтай сенің қызыңа ұқсай ма деймін да ойнап айтамын ойнап айтамын ойнап айтамын айым айым айым кешірші сен өзің кішкене өзіңнің салмағыңа сай біреуді шақырмайсың ба баршы баршы әлсіз ғой мынау страшно а кел келші міне міне шынымен міне көріп тұрсыздар ағаш иә сынбаған міне қошеметтеріңіз қолдап отырайық әрмен қарай жігіттер хабарласыңыздар разна раза кездесемін сіздермен бірге болған бақытжан қыз айым рахмет ұнай ұнай ұнай ұнай ұнай маған осы